comum talvez seja aquilo que todos nós temos direito, aquilo que a gente não precisa nem desejar para ter. Ao nascer, acessamos o que é comum a todos, né? Dentro da minha perspectiva de trabalho, comum é sempre algo que, que oscila. trabalho dentro de, de zonas rurais e unidades de conservação e a gente tem contato direto com o comum que é natural da natureza, né? A abundância da água, o ar puro, é, o solo. Mas, assim mesmo, é, mesmo tendo acesso a tudo isso, esse comum ele está limitado, porque você tem a propriedade privada, <laughs> você tem uma série de, de limitações é, que fazem com que isso se distancie do acesso de todos e todas costumo dizer assim que o comum nasce no, no meio rural, com, com as terras comunais, mas ele se distancia do rural, porque ah, dentro dos territórios né, de caipiras, quilombolas, de uh, comunidades indígenas, caiçaras, tem sempre a luta pelo comum. E esse comum, às vezes, ele é uma coisa muito básica, que é um direito, por exemplo, à educação. O direito a acessar um território que, que te dá pertencimento, que te faz existir. Tem uma coisa muito curiosa na região onde eu vivo. É uma região de abundância de água. Eu estou na Serra da Mantiqueira. As águas que alimentam as grandes cidades, Rio e São Paulo, nascem nessa serra. Então, quem vive dentro dessas bacias hidrográficas não pagam o acesso à água. E eles, eles têm uma educação com essa água, ou seja, eles, têm, eles não pagam, mas eles têm que cuidar dessa água. Então, é, existe um policiamento nas comunidades para não haver desperdício da água, para que você tenha é, uma consciência, um bom uso, porque